ඔඩියෝ කලේම් සදිල තියෙනවා මිලියන හැට පහ හැටහ අතර ඔඩියෝ කලේම්ස් තියෙන මේ කොල්ල කරගෙන තියෙන ඉන්න හැකු ද ආවෙලෙන මගේ නම දාගෙන මගේ තමයි ද ඔය මියසික් ප්‍රඩියස ඒවාමයකින් බැනුම් හන්න කොළ හිතුව තරම් නපුරු තමා හේත ළඟනෑ මවන කොමලරට අයිබෝවන් ශාෆම් YouTube චැනල් එකට එත්තකොට අපේ ෆස්බුක් ෆෑන් පේජ් එකට ටික්ටොක් එක වෙන්නත් පුළුවන් හැමදාම කියනවාගේ බිම්බලගෙන පර කොඩින කරපු අය නැන හරි හරි මේමත් මම දානවා ඔව් ඔයා කියනවත් දාන්න ඒ කියන විදිහට මේව කරන්න ඕන කොඩින කරන රයිට් හරි ඔකේ කොහෙද පටන් ගන්න කොහෙද පටන් ගන්න මුලින් ඉඳන් සයිෆම් YouTube චැනල්ලක රයිබෝන් කෙල පිළිගන්නවා මේ මේ දවස්සල ටික්ටොක් එකේ YouTube එකේ එතකොට මීඩියස්සල වැඩිපුරම ඇහෙන පොඩි වෙනස් සිදිහි සිින්දුවත් තියෙන ඒකේ ෆීමේල් ආටිස්ගේ වොයිස් එකත් ෆොන සලදාගන්න කියර ඉදන්න ඉදන්න එතකට යගෙන ගන්න දෙන ෆොන සලදාගන්න රයි වගේ නමක කමන්න එඩි කරන්න එඩි කරන්න වැඩිපුරම ඇහෙන සින්දුවක් තියෙනවා මොකක්ද සිින්දුව නම ලලාවට තපට අහින්ගේ ලලාවට ලලාවට ඔල දකින්න ඇති හැම තැනම මේක සෑහෙන්න වයිරල් ඉතින් ශාෆෙම අපි හැමදාමත් සෝෂල් මීඩියාවල මේ විදිහට වයිරල් වෙන අය ශාෆෙ මහන බලන හැමෝටම කවුද කියලා මෙයාලගේ විස්තර කතා කරලා පොඩ්ඩක් අපි ඉතින් ඒකට චාන්සක දෙනවා ඒ හරි ජොලි වැඩක් ඉතිං ලලාවට සින්දුවේ රැප් එක කියන ඔයාගෙන් නම මගේ නම ජනිත තරුෂ එතකොට ජේති මොකද සම්පූර්ණම ෂෝට් කලදී කොහම ෂෝට් කලති ජනිත තරුෂ ශ්‍රීමන්ත පිරිස් හා ජටස්ප බොයි ති ලැජ්ජාවෙන්න පා අපේ අර බෙහෙන පයිසකෙක් කෙනෙකින්න කෙවින් බෝයි කියල දාගෙරනේ ජස්පී බෝය කියල බයවෙලා දින්නේ නෑන රයි් එතකොට ඔයාගේ නම චමෝද්‍යයා නැත්මිනි හේර චමෝද්‍ය කොහොමද මේ ලලාවට සින්දුවට සෙට්ටුනේ ඒක අපේ මල්ලි කෙනෙක් ලිව්වේ ඉගැන මගේ කොටස ඒක ලියලා ඒක පැත්තකටම දාලා තිබුණේ ඉරිවාස කරන්න නැහැ ඉගෙන තැන නිරසේ මල්ලි එක හලා කරන්න නෑ තැන දැම්මේ ඒක වැඩි බරක් දුන්න එකට අපි වෙන ටැක්කයක් කර කර හිටියේ බරක් කිව්වේ කැනෙ මොනද <laughs> හාල්ද නැත්තන් අර ජිම් එකේ එහෙම බරද අවධානයක් දුන්න අවධානය දුන්න හා ඉරවසේ ජනිත් මල්ලියක දැකලා කරමු කිව්වා ඉරස තමයි කර එම තමයි හැදනේ ද ඔයාද මේ කම්පෝස ඔයානේ බීටක් මංහරේ පඩියස් කරේ හා රයි් හරි ඔන්න හොම තමයි ලලාවට සින්දුව හැදුනේ මූලික පොඩි පොඩි කතාවක් එතකොට ගෙව යල් අනුරාධපුරේ විලච්චි විලච්චි ඔයගේ ගල්ගම ගල්ගමේ මහිතන මේ ළඟ පාතකනම පොඩි දුරත් තියෙන පොඩි දුරත් තියෙන එකම ස්කෝලෙද ස්කෝල යනවනේ ඔය මගන්රදුරු සෙන්ට ඇති ස්කොලන කියවසර දැන් දොලාට දැන් දොලහට රයි් මරු ඔය මන්දන් දහතුනේ දහතුනේ ආරයි ඕකේ එතකොට මොනුව දුසස් පෙල මොන විෂය ධාරාවෙන්ද කරන්නේ commerce commerce art art right එතකොට මියසික් නැටෝ ්‍රාම කොහොමද මේ ඔය දෙන්න සෙට්ටුනේ කිරමන් කලින් ඇව ඇව නෑන ඇවන කොහොම සෙට්ට මගේ කලින් ට්‍රක්ස්වල මේ හුක් එක ලීපු යාල් යාලුවම යාලුවෙක් ah. යා මෙයාල ගෙවල්ලඟ මෙයා යාලුවේ ah. එහෙම සෙට්ටලක් oh. ඇයි ඔයා හිතුයි මේකට මෙයා දාන්න ඕන නෙත්මිනේ නෙත්මි දාන්න ඕන කියලා හිත යා ආදිල් මෙයාලගේ දිරක උදස මට නික බොයිස් කට්ටක් කිව් අයිටස මට සිට්ටුන අයිටස මෙයා අපේක දෙලා වෙන ට්‍රක්කක් රෙකෝඩ් කරන්න ස ටයිම් තිබ නිසා මේක රෙකෝඩ් කර රෙකෝඩ් කර වට ප්‍රශ්යෙන් නෑන නෑ කියලා රයි් <laughs> එතකොට ඉස්කෝල වැඩයි මේමයි කොහොමද බැලන්සක කරගෙන යනවා ගෙදර ස්ටඩියක් තින ස්ටඩියක් නෑ කියන්නේ කාමරේ හොම්ස රුම් සුඩිය එකක් කරගෙන දැන් කොමස් කියලා කියන්නේ ජනිත් වෙනම සබ්ජෙක්් එකක්නේ එතකොට මියසික් වෙනම එක ගෙතරින් කොම දහමට සපෝට් එක කලින්නම් කෑයවන් කරනකොට දැන් චුට්ට චුට්ට චුට්ට අවුලක් නෑ දැන් අද පලවෙනි දැන් මේ මීඩියා නෙට්ටක් එක එන පලවෙනි ඉන්ටව් එකනේ තැන් ගෙදරින් මොකද කිවේ මට මුත් කියල්ල ඇසල කියලටම කියලා තිබ්බා මට මුණ මුත් කියන්න සිදේ කතා කල අත්තම රැඳලා අසේලට මොකද කියලා තිබේ අසේල කියල ගැන මේ වීඩියෝ කෙඩි රෙක්ට පියට කතාගන්න පොඩි වෙලාවත් දෙන මොකදයා මෙතන තියාගන්න බෑ <laughs> මට හගන් වෙන්න කියා හම්බුන්න ඉටවසතම හම්බුණේ අසේල මොකදකි ඇසේලා මේ කොල්ල කරගෙන තියෙන ඉන්න හැකුව හරි අපි ගැන කතාගනු එතකොට නෙත්ම වැට කොහොම දහම් වෙන ප්‍රතිචාර ස්කෝල වැඩයි මේ දැන් එක පාට්ට පොඩි තරුවක් වුණා කිව්වොත් හරි නේ නිළඟ තරුවක් වුණානේ මොකද හිතෙන්නේ සතුටුයි හිතවත් නැති විදිහට ඔව හිතේ ගොනකවත් තිබෙනෑ මෙහෙම දෙයක් සිින්දුව දාද්‍ය වනත් තිබෙන මෙච්චර වෛරල්ලලා මෙහෙම දෙයක් වේ කියලා පස්සේ අර වියස් ගාන වැඩි වෙද්දීම ටිකක් ටිකක් <laughs> කවුද දැන් මේක මුලින්ම රෙකෝඩ් කරා ට්‍රැක් එක කරා ඊය පෙරේදන වීඩුව එකාවේ එතකොට මේ ඉස්සරම ටික්ටොක්ද දැම්මේ මොකෙද න වීඩිය කරන්න කලින් ටික්ටොක් දම්මායක ලොකුට ජයවුන්න ඇති ස්ටේටස්ලම ජයනශාවන ඒ වයිරල් උනා කියන ඒක ගැන කවත් ඒක මේ මේ දිනයක් විදිහෙන් ගමන් ගහන්න මේ අපි දෙන්න ට්‍රැක්කෙක් කරා යසි කරලා ඇසලයියට ඇව්වා මෙමයි ට්‍රැක් ඇත්තින පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා වීඩි කරන්න කොහොමද කියලා ඇසම මෙයාලා ගෙදර ගිය වෙලාවක නිකන් නෝම ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කරලා TikTok එකට දැම්මා ඒ පොඩ්ඩක් ලොකු ෂෙයා වුණේ සාමාන්‍ය ෂෙයා වුණා ඔයාගේ account එකේ ඔව් ඊට පස්සේ මේ කතා වෙලා වීඩියෝ කරලා බලමු මොකද ඉන්නේ කියලා ගියොත් මෙමය නැත්නම් මෙමය කියලා කරා හ්ම් වැඩි ගියා right එතකොට කොහොමද ප්‍රතිචාර ඉස්කෝලේ? තාම නෑ තාම ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තේ නෑ. ඇයි පටන් ගත්තේ නෑ? නිවාඩු. නිවාඩුනේ. ආ නිවාඩු. ආ. ඉස්කෝලේ නෑ. හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කතා කරලා එහෙමත් කියන්නේ දයාලු. මාර යාළුව ටිකක් ඉන්නේ වාට අයියෝ. කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම කියනවා. ආ ඒක තමයි ඇහුවේ. හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. හොඳයි. හොඳයි. දැන් ඇයි මෙයාට බයින්නේ <laughs> පාට්ටක දන්න කියන දේ කරන්නේ දවය මියසික් ප්‍රඩියස ඒවාගේ බැඩුම් හන්න ගණන් ගන්නපා රයි් ඔහොම තමයි වෙන්නේ අපි සින්දුව මෙතන ලයිව් කියන්නත් දෙෙන ඊට කලින් මේ දෙන්න යවලා මේකේ තව පාට්ටයක් තියෙනවනේ ඒදින්නට පොඩක් කතා කරන්න ඕන අපි දෙන්නටනකු එකන තමයි මියසික් වීඩියෝ කරපු කෙන අනිත් කෙන තමයි මේ හැමදේම කෝඩිනේට් කරගෙන මේ කට්ටියව පොඩ්ඩක් මේන්ටේන් කරගෙන ඒ වැඩ ටික කරන්නේ පොඩ්ඩක් අතෙන්න්න ගෙහිල් අසේලා අයවයි අන්න රයියවයි වන් මේ තමයි අසේල මේ තමයි තීක්ෂණ තීක්ෂණ තම මේ කොඩිනෙට් පාට් එක ඔක්කොම කරන්න අසේල වීඩියෝ ගැන කතා කර මොකද දැන් ඔයත් අනුරාධපුරේනේ අනුරාධපුරේ දැන් සාමාන්‍යෙන් මියසික් ගත්තහම කොළඹ ඊට පස්සේ නුවර ඩවන් සෞත් ඒ පැත්ත බේසලාන දැන්ඔය ඔක්කොම තියන්නේ රැප්සිීන් එකත් පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තර එහ ගොළම් බරවෙලා තියෙන්නේ මියසික් වීඩියෝ සුත් එහෙමයි මොකද හිතෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම ගෙල්ලා තියෙනෙක් ගැන ගොඩක් සතුට ඉතිං ටෙක්ටොක් වීඩියෝ අපි සීයක් විත තම් බලාපොරත්තුනේ හිතුව නැති විදිර දීව ඇතිට ගොඩක් සතුට ගොඩක් සතුටේ ඔයාගේ ගම එතකොට ගම ඇහුන ඇවත්ම අනුරාධපුරේ විසටිකක් මොකද ෆුල් ටයිම් මියසික් වීඩියෝ කරන්න නැත මොනාද කොහොමද කරන්න කොහද ස්කෝලේ අපි විස්තර කතා කරමු කවුරුත් සින්දුවට ඒව දන්නේ <laughs> ඉස්කොලගේ තමුත් එක මධ්‍යම විද්‍යාලය මියසික් විඩියෝ තමා දැනට කරගෙන යන්නේ ඇති දැන් තමුත් ඒකම සින්දු කියන නංගිල මල්ල ඔක්කොම කටක් පර්ස නසේලද තවනැද එන්න කියන්න ඒ තික්ෂණ අපේ ගෙවල්ගාව ඉඳල තින් මන් දන්නේ කොහොමද මේ කට්ටව සෙට්ටුනේ අපේ දැන් මේක තියෙන මේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරම එකන සිින්දුව කොච්චර ගිහිල්ල තියෙනවද කොච්චර පීක් එක තියෙනවද ඒ දේවල් ගැන කතා කරම් කොහොමද මේ ජනිත් එහෙම සෙට්ටන අරෙත් පොඩ බලන් ජනිත් වීඩියෝ කරන හලෝ ජනිත් මල්ලිව කණ්ඩක් වෙන්න මට දෙදස් දහනමේ වගේ මොකද යාගේ ෆස්සෝන්ගේ යා කරලා තිදි ටික්ටෝක එක මන්දකන වගේ වැරලන එකත් සඳනාරගෙන ම කතාගල මල්ලිටිකෙන මල්ලි මේක මෙහමට ඩිවලපන යුතු ිදර රැක්යක් දරන ස්ට්‍රීමික් දම් කොපිරයිට් කරනවා මොද මියසික් ටප කල ටඩිස් කන ෙර දිගට යන්න බෑ කැරියක මංකිව යට මෙහම කරම කිය පස දස් දහට ඉදල කරන පස මේ සෝන්ගේ මට එම්පිටක වගේ මේ සිදු හලබලන් කොහොද කියල ඒ සිදු හලබලන් පස තේරන මාරදිල හිටවේ කියනක මට හිතුණා ඉතල ම මුලින්ම කරපු ඩිය සෝන්ගේ දැන් අපි දනවට සිදු අනිවර කොය හරි ලට ගියෝ අපට කන්ට්‍රල් කරන්න ුටබ තුල හරි මොහල් පට්ෆෝර්ම එක එක අනවශ්‍ය විදිහට ලීටි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයාලට වැඩක් වෙන්නෙත් නැහැ මම මුලින්ම සින්දුවට කරේ මෙයාලා කන්ටැක්ට් කරගෙන සින්දුව කොපිරයිට් කළා කොපිරයිට් කරලා ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇත්ත බෑ ටික ක්ලියර් කරලා මුලින්ම කරේ මලත ල ස්ට්‍රීමික් දාප ජනිතමල්ලි හොත් අපිත් එක දැන් වැඩ කල තින ට්‍රක්ස් තුන හතරකගේ එමතම ජනතමල්ලි කටක් රයිට් අපි 1.1 මිලියන් ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක වියස් ගිහිල්ල තියෙනවා YouTube එකේ දැ ඕලෝව ගත්තහම ටික්ටෝක් ෆේස්බුක් YouTube ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හරි මේවයි කොහොම තින පොසිෂන් කොච්චර ඕවරෝල් ටෝටල් එක ගිහිල්ල තියෙනවද වීඩියෝ වියස් ශයාරිං එහෙම ගෙනවට කියන්න යුඩි පටෆෝර්ම තුළ ගත්තොත් යුඩි පටෆෝර්ම තුළ මේ රැක්ක ස් කල්ලා වීඩියෝස් වගේ ලොක්ස් කරපු කටන්න ඔක්කොම එක්පරෝස් වීඩියෝස් තිබ හත්සියකට හා ඒ වගේ පියස් ලක්ෂය ලක්ෂ දෙකයි වගේලා තිබ ටි ටේම්ස් ගත්තොත් ඔක්කම තියෙන මේනකොට 10 මිලියන් විතර ඩිය ඔක්කම කලෙක් කරන පස පස ෆස්බුක් ඉන්ශ්‍රගම් පත්තරාවත් එහෙම ඒවගේ ෝඩිය ස් කල තියෙන සාමානයෙන් ප්‍රෆයිල්ස් වලින් ප්‍රෆයිල්ස් දාහකට එහා ඒක ඇක්රෝසලියක ශයාස් තියන එක ෆස්බුක් මියසික් ස් කල කරපු කටියගෙත් සාමානෙන් දලවශයෙන් ගත් නමදහක් විතර ලාස්ලි 20 හසට බලද්දිී ඉඩිපස්සේ මේ ටික්ටොක් පැත්තකත් මාර්ද සක්සලා තින රැක් එක මොද ටික්ටොක් එක ඇතුලද එයාගේ ෝඩිය විතර යාගේ මේ ෝඩි විතර ලින් කලා තියෙන අනු නමදක්කතර විඩියෝස් ඊට අමතර ටික්ටොක් එක හැමතනින් ෝඩියස් කලේම් කරොත්හෙම විඩියෝස් තිබ ඔක්කම ලක්ෂ දෙකට හා ෝඩියෝ කලේම් සදිලා තියෙනවා මිලියන හැට පහ හැටහ අතර ෝඩියෝ කලේම්ස් තියෙන මිලියන හැට පහ හැටහ අතරේ රයිට් එහෙම ගත්තාම දැන් යොහානි මේ වනකොට අපි දාහමෝම දන්න වල්ඩයිට් ගිහිල්ල තියෙනවා ගලෝබල් මට්ටම ඉන්න එතකොට දැඟයාගේ වියස් කවුන්් එකයි ඒ ආසන්න මට්ටමකට ගිහිල්ලද කොහොමද පොසිෂන් රේජලි දැන් අපි රිපෝට පබ්ලි් කන තන්න්න දැම් මේක ලංකාගේ ටක්ස් වලින් ලංකා ට ෝ ටක්සල්ට වෙල තින ටික්ටොක් වරලචගේ එක ඔට අපි කමක්ම බේක දෙක තුන ගොඩ කියමක මන්තරින් ෆස් තියන යහනි ්‍රක් එක පස යුකි අයගේ මනාල් ්‍රක් ෝතල තම කම්බයින එකක් තින දෙක හටම හරම දසන රැක්කක් මහිතන ට ලෙසේ කියලා ට ලෙසේ කියලා රයිට් uh, ඔහොම තමයි uh, සින්දුවේ වියස් uh, සහ ශයාරිං හැමෝම අහන බලන එකක් නිසා පැත්තර ගිහිල්ල තියෙන් රයිට් එහෙනම් උදන්නට තැංකෝ කියන මේ හොඳ වැඩක් අපව කරන්න කටය හොඳට බලාගන්න අපිට හොඳ ආටිස්ල විදිට ඉස්සරහට මේ කරගෙනන්න පුලන් තව සිින්දුවකුත් එක් අපි ආටිස්ල දෙන්නට පොඩක් අපෝ කතා කරු රයිට් දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මෙයාලගේ ප්‍රඩක්ෂන් මොකද බීද මියසික් මියසික් ප්‍රඩක්ෂන් තමයි මෙයාගේ රෙකෝඩ් ලේබල් එක අපේ ප්‍රඩියස වල අර මගේ වීඩියෝල අනිතේ වහෙම දැකල ඇති අර උසාහදයකින්න මාස්කෙද්දාන මිනිහගෙනවත් බී දැ ආවෙලෙන මගේ නම දාගෙන මගේ තම දෙන්න එහෙ පරිස්සමින් හොඳ යුරුණ ගමන් ටක්ගාලයන් මට කතා කරන්න මොනහරි වුණොත් එහෙම මට සුවරනෑ මේක ඕඩියෝ එකත් හරියට රෙකෝඩ් කරයිද කියලා මකන්නම ඒ මකන්න බෑ රයි් දැන් අපේ තීක්ෂණත් එක කතා කරනකට වියසලින් ගත්තහම යොහානී ඊට පස්සේ යුකී පලේස් වගේ තියෙනවා ඉතිං YouTube එක ගයිඩ් එකක් කරගෙන මේ කරපු වැඩේ ගැන එහෙම බලපහ මොකද ඉතින් තත්මය සෑන් ගෙන් ලොකු මුදව කර කර මම ඇත්තේ ජොයිනුන් දසින සෑන් උදව් කර ඒ උද්දාලින් ඉස්සරටත් බල වටිනා රයි් ඉතින් සිින්දු ගොඩක් කරලා තියෙනකුව මීට කලින් සිින්දු ගොඩක් කියන්න මුලින්ම සඳනාරී කියල කර මුක්ක විතරයි කරේ දැන් අවුරුදු දෙක්කට වගෙන දෙක්කට ගන තින එක දැන් 1.9 මිලියන් ගිල්ල තියෙන ආය ලස්සන මක් කර තින එකත් 1 මිලියන් නිියස් ගිහිල්ල තියෙනවා මගේ ලොබ කියල් රැක්කැක් කර තින එකට නවසය කේ අයගින් තිෙන ආසේල අපි තාම ඇහුවෙන ගෙදර මොකද කිව්ව කිය මොකද කිවේ ඉන්න තැන ඉන්න තැන ගැන හොඳ කිව්වල රයි් එන අපි කතා බහ නිමා කරමු අනුරාධපුර ඉඳං අද ආවි මෙහාට අපිත් එක කතා කරන්න ෆස් ටයිම් ඉතින් සන්තෝස ඇතරම ටීම්වර්කේ ගැන ලලාවට සින්දෝ ගැන අන්තිමට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ ඔයාව බලන ඔයාගේ වීඩියෝෂයා කරපු කමෙන්න් කරපු මන්දැක්ක YouTube එකේ ඉන්ඩියාවල ඉඳං පවා කමෙන්ට් සැවිල්ල තියෙන රියල් කමෙන්ට් මේවා ඔයා හින්දියෙන් නමස්තේ කියලවත් දැම දේව රිප්ලයි කරන කව තික්ෂණද කරන්නේ අසිලයි දාල තිබෙනෑ නේ කරන නමස්තේ කියල රයි මොකද හිතෙන්නේ මේ සොරි මොකද හිතෙන්නේ මේ මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඇහුව ඔයා බලන වීඩියෝ එක බලන්න කමෙන් කරන ශයා කරන රේඩියෝ එකෙන් අහන ශායෆම් දා එකින් සිින්දුව පලේවන කොට අහන කට්ටිය මොකද කැන්ති ට්‍රැක් එක හබු අයටයි ශයාකරු කැමරාව දිහා බලාගෙන එක එල්ල කියන්න ට්‍රැක් එක හබු අයටයි ශයාකරපායටයි උදවකරපායටයි බැනුපායටයි අඩු පාඩුකිවයටයි ඔක්කොම අදරෙයි තැක කවුද වෙන්නේ බැන්න දන්න හැරනේ බැන්න නැද්ද ඉඩ ගිලතින් එහම කියන්න චාන්ස එක හම්බෙන්න නෙත් මේ මොකක්ද අන්තිමට කියන්න තියෙන ගොඩක් අහිට අවදව කරපු ගුරුවරුන් ගිඳම් අම්මල තාත්තලා අයියලා මේ ඇසල අයියා ඇසල දසේලද ඇසල ඇසලද සිරුවක් කලා ගොඩක් අය හිටියා හැමෝටම තැංකව ෂයා කරලා ගොඩක් අය යාලුවෝ ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා හැමෝටම තැංකව ඉතින් අනුරාධපුරේ ඉඳන් වෙනම වැඩක් කරලා ලස්සන වැඩක් කරලා ජාතන්තරයට ගිහිල්ල තියෙන ඉතින් අපිටත් සන්තෝසය එහෙම කතා කරන්න ලැබුණෙක් ගැන රයිට එන අපි වීඩියෝ කිවර කරන්න හදන්නේ ඩියරේෂන් කියද දාර අම්ම ඇති අපි ඉවර කරන්න කලින් සින්දුව කියන්න ඕන කියමුද ට්‍රැකක් නැතු ට්‍රැක කිව ට්‍රැක නැතු රයි් මේ තමයි ලලාවට විතව් මියසික් වීඩියෝගෙන මම ඉන්නේ ඈ කවුද මන්න මෑ බීට් බොක්ස් දාන්න මට සික්ස් එයිට් <laughs> එක ගන්නද මේ රයිට් ගව් ඔය ගැසිල්ල පැද්දිල්ල කරමාව පිස කෙල්ලේ ගොඩුකාර මගේ සිත නුබටම යාලේ විද හිසර වැදුන්න මට එක එල්ලෙ දැවටෙදි ළඟින් ඇනො දැනීම ගෙවෙයි කාලේ රතු ඔය තොල් සමානමෙන් මිදී ඔය කටකාර කියවිල්ල වෙන මට ඇති දෙන්න දෙන්න අලෙ මට තව මදී අසම වෙලා ඉන්න මනො පාරෙම නිදී කොළොහිතුව තරම්ම නපුරු තමා හේත ළඟනෑ මවන කොමලරට බරකාරිය වෙන්න අසනුපගේ මම කරගන්න හැමදා මවනුඹගේ පතා මුලගැල්ලත් කිය ලලාවට දෙතලින් වගේ තොල් රස වැහිවලේ නොනොදැකපු මුහුණත්මගේ පෙම්බර ගති ඇතේ මසම කමි කෙල්ලෙක්කනේ තාමත් පෙර පරිදි වගේ මදැක්කාම තැම්පත් වගේ නෑනෑ එසේ නොවේ හරි ඉවරයි කියල හිතුවට ඉවරණෑ කවුදෝක ලිවකිව ආදිල් මොහමට රිස්වා සිින්දුව ලිව්වේ එය ඔයාගෙන එකන දන්නවා දෙහෙම ඔයගෙන හොඳටම දන්නවනේ හරි ඇත්ත ලියල තියෙන්නේ තැම්පත් කෙල්ලෙක් කියලා එසේ නොහ කියල දැම් මේ මනුස්සයට බයින විදිහ දැක්කනයි කවුට ීඩිය කරන තැම්පත් නෑ වීඩිය කිවරයි ඇත්ත ලියල තියෙන රයි තැංකව